donya ngupeni anak bojo bojo geribut wae moro-moro nesu moro-moro nesu orang ngerti wong lanang nyambet dene ngalas panase kaya ngene wedang ora dikirim pangan dikirim abot-aboti ngupeni anak putu Ya muga-muga Gusti Allah rezeki kena tanggung ngupeni anak putuku. Eh Mas, sugeng sonten Mas. ya timbang greneng dewe, kaya wong kesusahan wong saiki uripe nek susah diga susah ku malah ndang tuwa ya tak rengeng-rengeng lah ana kodhok kecepet bonang dukun pijat, numpak sekuter, eneng wong wedok ngenyek wong lanang bareng ditinggal atine minger-minger ngono-ngono modele saiki <clears throat> ya nggo ngibur muga-muga tuku macul ning kene iki kena tanggung nyukupi keluargaku sing penting kanca-kanca tani kabeh aja padha bosen tuwe ngolah lemah ngupaya supaya metu asile menungso mung usaha Gusti Allah sing nentokke sasi wis sasi saban cara wong Jawa ruwan sedelane poso nyambet gawe kene kaya-kayane ati kaya kegoda iki muga-muga wae ati sing arep kena cobaan duji karo Gusti Allah kuat kaya dene tuku tahu yang pasar nguter jare ketoke ayu ning raine ditutupi masker kabeh ae wong urip rekasane kaya ngene nyambet gawe ngopeni bocah-bocah kaya dene anakku sing bujang-bujang kuwi cah nom saiki wis direwangi seneng berjuang berjuang mati-matian malah dianggap kaya kancane dhewe loro nyang ati nasib nasib aku butuh kowe sapenuhe koe butuh aku mung saperlune koe lunga ninggal kenangan balik meneh nyangking kandengan selamat malam pemain cadangan Cool.